Соответственно, когда это Пози начал выпускать клипы. Пози, бро? Ну ладно, были у него раньше клипы, были, были, согласен. Но сейчас нечто новенькое. По-моему, это мотив. Джей Сюзу, нет? Плюсом ваша заслуга, я чувствую, очень Практически, практически, практически дизайн взял тоже у LG. Но совсем немножко не хватает. Я думаю, он доберет после этого клипа. О, факт на проезд. А, блин, вот это были отсутствия. Лапус. на Мне кажется, эту локацию они нашли среди каких-то квестов. Закос на пилу. Немного поиграем, просто ожидай инструкции. Мне уже нравится. Да это уже какой-то хоррор в реальной жизни. Майнкрафт, дома в динамите Нормально, да? А кто из них Гриффин? Куча челленджей, лучше отлично Тот биться салам все что нужно Или могут посмотреть по ссылке все осилил Классно так потусили, я пошел, вот спасибо я, Там были цветочки лишь не от же с тобой финальные битвы Мой друг, докажи, что ты... Я так смотрю, они еще с хромакеем заморочились Просто камеру Довольно неплохо сделано, качественно Твои тайм-тим, Жиренькая массовочка. точно не похож на Туса. Вы бы видели, сколько он таких страшных моментов выйдет, сколько хорроров прошел. Ого! Честно, самого Бога я вообще не смотрел. Вижу его там стерва. Но единственное, что я не знал, что Владус и Пози... Я уже заслушался даже. любит ЛД. является, по крайней мере, поклонником его творчества отсылочки. Вот это, а, конечно, новость. Ну, я там в принципе, неплохо. Мне понравился визуальный ряд. Блин, клево. А, э, к чему эти звуки гоночного автомобиля? Очень даже, э. хотя я ожидал дать какое-нибудь продолжение, какой-нибудь такой завораживающей концовочки, а нет. Мы слышим только звук мотоцикла и все.